kugana nange kikubuuza kanje kubuuze embeera eriwo wakati wolekalazo nze siina bana embeera yonna yonna gye mulinako siinamu yadde obusungu simwinaako yadde ki ate kati tewali nakivumo kyayinza kunguma ne kinyiiza kubate bwe munyiigira kitegeeza tajja kukola nze kyembadde njagala hmm. nze njagala nga tukuba bantu muziki ye puroguleemu yange yokkayo nze ebisigadde siina kirala kyenjagala nze saagala kubeera nga nze oba abayimbi basatu oba bana oba bataano nga ffefeka feka fenna fenna nange kyenkola manjagala nkikola ku lwabomanyi bwolwa mu industry otandika ojjejjako ebagamba ekintu ekyasinga obaluma palasi okuyita mwana omulenze boy yes ayo boy ku palaso ndi boy kisawo palaso yasooka kubaliza ti nga nkyali mukyalo mwene mwerabira maaoyo ankopi yasooka kubaliza ti kati naava mu lizadi eh. naafuka palaso ameboitwim eh. kale gatumaliza ayimbe oluyimba lutalo lwamayinja olulabye olulabyeko yimbe oluyimba balwita lutalo lwamayinja hmm. kituubaddeki era nga akugegenya nga bwoyimba muyimbo kamiro nebadeko bebekulu ebadeko lwaki stress manyi twalanzeka ino vumbe mukavumba bibadde bibadde bibi nekisinga obukulu nti kyetwagala okuba nga abayimbi bwe babeera mu show babeerawo bwebabanga abayimbi bayimbira abantu nga bwolabyeso bwe badde buli omu ali ku kipande n'ayimba n'abataabaddeko so neebeera nga omuntu yasasulidde afunye ekyasasulidde kisinza okumpa essanyu abayimbi babeera ne konsati nyingi ku nnaku enkulu in the long run ne bakomekera nga bagenze mu mapoliisi babasibye nga tebayimbye ku bivulu tusuubire nawe nze sikikolangako bukyatandika okuyimba wali okiwuliddeko tebantu tekuyadde ku polisi omulimu gwange ngwekitiibwa kuba mmanyi ti katonda yagumpa nga gwe mulimu gwange gweninawo so nguwanya ekitiibwa era ne bayimbi banna nga babaddeko baguwa ekitiibwa ensonga lwaki tobawuliddeeko nti ate tebatuuse leeti nti ate bakoze eki eh. kiva ku kyabayimbi okutuuka mu nafunakonsati nyingi ezimu nazitandika nza nti nze sibeera nasho zisukka bbiri Eh, kati leero mbadde n'emu yokka yokka nazze nga bukyali ne nfunawo embeera nentuula nendirakisinga saagala nnyo puresure kubanga mmanyi ebibaamu wasiwaasi ono olaba nze nemba nesho bbiri zinteeka ku bunkenke nembeera nga sirina mirembe so nakizuula nti amagezi gange n'obulamu bwange busobola sho emu obate tumanyi kamiliyoni tajja kujja kaminyoni yefuula waliwo abamusumbuye bamala mujooga bamala mujooga problemu gyalina nti yafuna erinnya eryamaanyi nga bukyali so emyaka egize gitambula ngaalaba agwanira ekitiibwa ate nga tebakimuwa agwanira ekitiibwa temukimuwa kyavaamu n'akwata omuggo akube ku muntu alabe afuna ekyo kyalina ofuna buli omu asobola okukikola only that ti buli omu alina gye bamutondamu enkontrolinga gyakontrolingamu n'abantu abamuli okumpi fenafenatusofena tunyiiga eh. jagana nange kikubuuza kankikubuuze mm. <laughs> embeera eriwo wakatiwonekala nze siina bana embeera yonna yonna gye mulinako siinamu yadde obusungu simwinaako yadde ki ate kati tewali nakikumu kyayinza kunguma nekinyiiza kubadde bwe munyiigira kitegeeza tajja kukola nze kyembadde njagala nze njagala nga tukuba bantu muziki nge puroguleemu yange yokayo nze bisigadde sirina kirala kyenjagala nze saagala kubeera nga nze oba abayimbi basatu oba bana oba bataano nga ffefekka fekka fenna fenna nange kyenkola manjagala nkikola ku lwabwe omanyi bwolwa mu indastry otandika ojjejjako n'ogirabanga indastry enamba biriwe nga twakatandika oba ofa kugoba eh? oba ofa kulaba nga obeerawo outsandinga bagamba lutalo lutalo wati nathen bwomala okuyimba ebbanga neriwera otandika okulaba nga indastry yammwe eh, so sina ngeri yonayonayona yensobola kubeera nga mpalana artist munange nowere muntu wantalo naye nebuzana nowe nowe era siri wantalo era sijja kubeera eh, sijja kubeera bafaanyi baavayo ne bagamba ekintu ekyasinga obaluma palasi okuyita mwana omulenze boy yes ayo boy ku palaso ndi boy sewo palaso yasooka kubaliza ti ngakyali mukyalo nemwerabira maoyo anko p yasooka kubaliza ti kati naava muliza ati eh. naapuka panaso ameboy to him eh. kale nga tumaliza yimbe oluyimba lutalo lwa mayinja olulabye olulabyeko yimbe oluyimba baluyita lutalo lwa mayinja hmm. kitubadde ki era nga akugegenya nga bwoyimba muluyimbo no problem nze nkugambye tewali kintu kyayinza kukola ekinyiiza probably tewali muyimbi munange ekintu kyayinza kukola nekinyiiza n'okubeera n'agamba tolinawo omusingira okulyako omubazi tokenze njagala kubeera ng'asinga kubanga bo bakajja bakyalina amaanyi namba ku siini bakajja bakyalina amaanyi nze njagala babeere b'amaanyi n'okusinga nyo kubanga ffe twatandikira eri tuzze tukulubane mu kadongo kamu nova mu kadongo kamu n'okyusa nodda mubandi n'okyusa noddeni n'okyusa n'oyimba n'abalaga n'okyusa nobola okoowa eh. so netwagala bwe tukoowa ate kino kife bufi no tukyayagala abayimbi abapya waliwo abayimbi abapya bangi abayimba obulungi bonna bayimbe hmm. nze okubaawo oba okuvaawo tekigaana gundi kuyimba hmm. eh, waliwo abaana bayimba obulungi nze kyemba kubiriza bongere bayimbe bayimbire ddala indasitule yaffe ekulebere ngaeya nigeria indasitule yaffe ekulebere ngaendala ezitusinga kyekinzita kyokka siina kirala kinzita sho mugende mumuwagire ah, si yekka waliwo ne papa misa kisemakulu alina saagadde bannakale naye mugende mumuwagire ah, so eh. zekyenfaako indasitry yaffe kubeera y'amaanyi bayitawo ebigambo ebyo ebigambo ebyo fena baabitugamba nze ankomisa kyeyaŋambako yampitako naŋŋamba nkwegayiri tojjaako kabaati genda oyi ngambe genda okoleki samugamba nti kati olaba nze simba olaba kati simba nonono no, no. nawuliriza nenzirayo nenkolaki jagana nange kikubuuza kankikubuuze embeera eriwo wakatiwonekana nze siina bana embeera yonna yonna gyemulinako siinamu yadde obusungu simwinaako yadde ki ate kati tewali nakivumo kyayinza kunguma nekinyiiza kubadde bwe munyiigira kitegeeza tajja kukola nze kyembadde njagala hmm. nze njagala nga tukuba bantu muziki nge puroguleemu yange yokayo nze bisigadde sirina kirala kyenjagala nze saagala kubeera nga nze oba abayimbi basatu oba bana oba bataano nga ffefekka fekka fenna fenna nange kyenkola manjagala nkikola kulwaomanyi bwolwamu industry otandika ojjejjako ebagamba ekintu ekyasinga obaluma palasi okuyita mwana omulenze boy yes ayo boy ku palaso ndi boy so palaso yasooka kubaliza ti ngankyali mukyalo nemwerabira maboyo ankopi yasooka kubaliza ti kati nava mu lizadi eh. nafuka palaso ameboy twim eh. yes kale ka tumaliza ayimbe oluyimba lutalo lwamayinja olulabye olulabyeko yimbe oluyimba baluyita lutalo lwamayinja kirubadde ki era ngaakugegenya nga bwoyimba muluyimba olwo Republicana. wasuubiza tondayirira tino magombe mpozi ge gali tusatula oh, mpulira mmenyesa emikoye era nzikiriza moze yandibadde omulala nga sigwe eyandikasa byonambe naawe kirabika sirisimbibwanze obanga nowanga kaye yakiye abirinamo yakyuse Como